wano abalungi abatulaba ku fk television tuwaniriza nate ansubire muli bulungi mwebale nno gyemutuusizaako engalo olunaku olwaleero tugguse bumale tugobye ku mpewo era ku mayengo ga televisioni yaffe eneŋŋanzi fk television subscribe sheyalinga likinga ate ofulominge awo nno tugenda kuba tutambudde ffenna mu ngeri emu oba endala twokwebaza olwakadata mwene embeera efaanana bweti kadata kewerekereza munange noteekako tetukitwala nga kyabulijjo twongera kukusiima nti webale webale nnyo webalire ddala yongera okusubscribinga okulikinga okufolowinga ate era osheyalinge awo nno tusooke tulyoke tutambule fenna amannya nedubozi yenza omuweerezaawo nga bulijjo nanyonjo rest okuva mu fk dramactas ekyo nekibiina nze kyapasoni wakyo efukatwa maktazi tetulima tetulonda <laughs> wabula tuli bazanyi bakatemba tuli mu drama tuzanya ebina uganda ebirungi ebisomesa ate era ebiyigiriza nga n'okusanyusa bisanyusa nnyo basebo ne banyabo fk dramactors eri under fk promotions fk promotions uganda bakola biki fk baleeta abayimbi ku mikolo omukolo gwonna gwe wetazeeko omuyimbi nogamba nti ono gwenjagala kasoba ngaolina akasenteko fk etuukiriza ekyo ekirooto kyoyagala eyambako abaana abato n'abakulu ab'ebitone abayimbi abazanyi bakatemba buli omu woogwa kasoba ngaoyagala promotion fk promotions ebikola bulungi munkola enuŋŋamu ate enkola ey'okutya katonda tulanga era tupromotinga businesses oyagala kulanga nga gwe omuyimbi oyagala kulanga dukalyo oyagala kulanga bizinesi yo buli kika kya bizinesi ngenda kubuuza mukama wange oba n'amasabu tugalanga naye ekyo ngenda kimubuuza ajja tunyonyola wenziramu okulabikako nja kuba nti babuulira naye nga bizinesi zonna tuzipromotinga ate ku kasente akatono nnyo enkola yakukwatagana netwogera kuba fena tuli bannauganda embeera tugiraba oyagala kuoganizinga show oyina sho gyolina tuoganizinga shows ebifo okubookinga ebifo drive tuzikola buli kimu kyonna ba ashazi byonna byonna tubikola so nabwe kityo yensonga lwaki twavaayo ne fk television lwaki twagireeta omulamwa bwe guno tulinako programs nyingi nga bujjo oziraba bwozza ozigoberera naye mwemu ku zo mwe muli programu yennyini gyentwala era gyenkulembera gye bayita wajja otya omulungi andaba wajja otya wootudde mu ofiisi wajja otya woli mutakisi gyovuga wajja otya amaobufumbo ah, ah, mwoli wayingiramu otya wajja otya bannabitona abali eyo watandika otya wajja otya mu katemba abayimbi abali eyo wajja otya purezidenti okufuuka ekyo wajja otya <laughs> ah, omwana wakamokyabutumiddeko wajja otya ebyo byonna byebibeera mweno puroguramu ki kyetwagala era kyetusaba genda mu commentsi zaffe tubuulire tekayo comment yo tujja gisoma era tujja kuddamu hani gwoyagala tukuletere hani gwoyagala okumanya yajjatya okutuuka awo womulabidde byonna bisoboka olugendo luba lwerumu naye tuba tulina okutuuka wetutuuse wetutuuka wonna ekyamazima tutuukawo naye oba olinawe wajja kakati ye puroguramu gyetulimu omuweerezaawo yenze nanyonjoresite basebo ne banyabo nga bulijjo nate nina omugenyi aneegaseko mu studios eza fk tv munegateko nga tumwaniriza katubuulire ali biki yaani yajja atya akola biki era lwaki asazeewo okujja mu studio zaffe olunaku olwaleero sebo kyokwaniriza nnyo nesiimye okulabako nzensinze amanya neddoboozi abalaba baagala okumanya abalabi baffe aba fk tv television nsanyuse nnyo okubalaba amanya neddoboozi yenze ntege denis oba chairman ntege denis chairman ntege denis tusanyusa okulaba ntege denis azaalibwawa abali eyo baagala okumanya ok ntege denis nzaalibwa kayunga kayunga ekyalo bakiyita kanjuki kanjuki mm. nzaalibwa eh. abafu ababiri abafu ababiri mami n'omukyala omwami ye kimuli george william hmm. agalamidde kyalo kye bayita kya mimbi awekayunga ate omukyala hmm. agalamidde bamuyita ye rose nampeera agalamidde kangulumira hmm. ah, mukama abasaasire ebyabasobako naye fe nga efukedwa mactas nange tubagamba nti emyoyo gyabwe giwumule mirembe be bale kutuzaalira mwana era otulekera omuntu obwomugaso mu ggwanga ensonga lwaki tukukyaziza wano mu studios eza fk television mukulu ntege denis oli mufumbo ah, saa zino siri mufumbo ntege denisiamu atulaba mm. atulaba kati emboozi egenda tunyumira mm. kiki ekyabikooya lwaki wabikoowa abakyala abamu si bangu temuli bangu anza sirimu kubanga mm. saalimu mube wakowa tege gyogamba abatulabo bagamba nange nalimu ah, engeri gyotaliimu eh. ateka tulimbukti bwe buzibu omuliwo neddasebo <laughs> mm. ogambye otya abakyalakati ngambyeolimikozeseza abakyala abamu abamu bazibu mm. ok kati nosalawo obiwumulemu osuubira kubiddamu ddi katonda yamayiyaniyo teekateeka eh, ati era katonda ayamba yeyambye <laughs> abalyeyo abaana bakulabye bagamba hmm. ah, kuntego oyo kati hmm. simuta omanyi olina okwetegereza nga woguza katonda hmm. omutuufu yaani kyosi ku papa naye nonjagala okuyisawo akalowoozo kano kwekyo kyenyini kyogambye mu nsi munondooza temuliimu mutuufu jasi katonda akuwa oyo nomanya byayagala nomanya byatayagala nabeera omutuufu ku ggwe kubanga omuntu aba ayinza okuba atugeze njagala okulya enkoko kati ate nga omulala tajagala kati nze ekyokuba omutuufu nti ndi enkoko kyali ndeetera ate omulala ye atajagala okulaba nti siri mutuufu mm. kikyengezaako okugamba nti ofuna oyo katonda gwakuwadde nemutegeeragana nemukkiriziganya n'omufuula omutuufu wotegeomutuufu eh, walijja eh. <laughs> nga ŋenda naye eh, kale tulikukomyawo ngaomaze okufuna omutuufu byonna byonna obitunyonyole mwami ntegete nsi mm. olinayo ku baana kubanga otugaye wabikoowa abaana obalina mm. olinayo abaana nga bamea <laughs> Mm. kaka kimukulu ntege mm. jensi watandika ddi era ofuna otya ekirooto ekyogamba nti kaŋŋende nsanyedra engeri gyentambulira mu kisaawe kya music mm. era wentambulira mu bifo ebisanyukirwamu ntambula nyo mu bifo ebisanyukirwamu e, kale tugende mu maaso yes. gendi mukulembeze wabyo ate nga okuva mm. mu mm. buto bwange ah, mu mm. um, ssomero nazanya nnyo drama nsomewa zanya nyo drama yeah. kati nekijanga kikula mpola kijanga kikula munze eh. wenafuna chance mm. era njaga okwebaza director wa fika tumba eh ye yatusembeza eh, fenna twamchaza ako wano twamchaza ako rumu hmm, wano mm, mm, eh ye yatusembeza fenna sawa mkuru katumba tukutumide ko nyo we bale ku tukuma kuma we bale kutukunganyo maina ngi mukama wange mm, mm. we bale tukunganyo bale tukolera tv eno we bale kufayo bantu bangi Mm, waliwo omuyimbi omu yagamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa naye bwotunuulira mr katumba sometimes akola ebinoobuuza afuniramuwa naye nga kiba kuyamba ffe bannabitone so nga fk dramactors tukutumiddeko era tukwagala nnyo kakati mukulu ntegedensi mm. muzanyi ki gwe weegomba munnauganda okay omuzanyi munnauganda badombozizo omututte eh, speed naye nawe njaga okwebazanga kiyamani waffe mm. omulimu gwetukolamu mm. era abatamanyi kiyamani mm. waffe kyotukolamu ah, <laughs> byona kyekimu akitegeddeomanyi <laughs> eh, uganda yakyuka eh, ensi ennaku zino yakyuka <laughs> yakyuka bweyogera chairpersoni bagenda sigalayo baga nga twamulabyenganga kati akitereezeza chairpersoni kakati tukwebaza olw'emirimu gyokola webalinyi webalira eddala ah, abaana ba fk teri oyinza okusubira takwagala hmm. abaana bonna bakwagala okulekoli nga yenonyeza bibye naye fe bamanyi <laughs> eh. tusirika busisiri nga tumanyi munda muffe hmm. enga sene directo waffe hmm. eh, yebali okutukolera tv nungi wamu nokutukumakuma fenna atulibmu bwenzira ku kibuuzo kyo mu buzanyi gwe nenyumirizaamu mubannauganda andrew benon kibuuka wamu wamuka omwanda miyita siyasa eh. eh, senkuge eh? siyasa abasajja bali baba babiri abo mutufu mbagala nnyo mwami andrew benon kibuuka mm. ne mwami senkuge charles siyasa mukulu denis ntega abeegomba nnyo era muliro lumodo mwebale nnyo mwebalire ddala nga fk dramactors ku baana bonna benakyaza emabega emyezi gyonna gyonna egiwedde n'omwaka oguwedde buli mwana ajja tosobola kukyaza kkumi ne mubulamu abeegomba so mukola omulimo gwa ttendo omulimo gwa njawulo nnyo tubaagala nnyo mweyongere ekyo era tukakasa we mujja ebigere fk dramactors weegenda okubiyimiriza nga tumaliriza yes. ng'ojjeeko abaami abo ababiri mm. muntu ki gwe wali egombye okutuulako naye one on one nemwogera nemunywa kacayi era nemunyumyamu hmm, abasinga bonna ndowooza balabye okukuleka pulezidenti museveni gwowulya gwoyagala segomba nnyo nnyo nnyonyo naye nnina omuntu gwensinga okwegombaye kabaka waffe <laughs> kabaka wa buganda aibene wangala hmm. ogunde gunde hmm. omwana yegomba okutuulako naawe naye oli mukopi oba babyogera kale yegomba kutuulako hmm. ne kabaka boogere abamuliranye abasobola okubatuukirira omukopi ne bayibuli ekyogerako nti omukopi alisembera wamu n'abalangira kitegeeza ki tubaaba ne katikkiro hmm. naye yali mukopi saawa zino atudde ku mmeza emu n'abalangira eh. kakati katikkiro charles peter mayiga taata tukwegayiridde <laughs> obolabye kiriifu eno hmm. omwana ono yegomba just ne bwalaba bulabi kabaka naye ngaali bize omutanda waffe hmm. so toyanza nnyo toyanze gobaka butuuse gye bulina okulaga hmm. mwami ntegedensi olowooza gavumenti ki kye yalikoze nga tumaliriza mu bannakatemba bannabitone abatone abakulu ki kyeyalikoze okuteekawo enteekateeka ennuŋamu okulaba nti ffenna tunyumirwa era tuganyulwamu nga bannabitone hmm. ekisooka bannabitone naddala abazanyi ba firimu hmm. abazanyi bakatemba hmm. asafaringa nnyo gavumenti eno yandibadde eteekawo oba ekolawo enteekateeka esobola okuba nga eyambako ku bibiina byaffe nga byetutambuliramu mm. kubanga kizibu nnyo okuwa kyennoomu mm. naye mu bibiina kati nga fk mm. etumanya nti nno gavumenti erinayo akasente keegiwa okusobola okubanga eddukanya ekibiina eyinza okujja nti kati gavumenti eteeka esente wali eri mu federation federation etuwe oba egene ngenoonya ebibiina mu kyalo nti kimu ku kimu bakiwe ano ah, mm. mm, mm. kati federation ye emanyi ebibiina ebiriregisitadebyasobola kuba gavumenti webanga etaddemu sente mu federation kati federation yetwala obuvunanyizibwa okunoonya ebibiina nga fk negamba nti fk mulinayo akakadde kakano geza kugeza niyo yemanyi n'abaana baayo esobola okukolaki kale mukulu ntege tukweyanziza nyo tukweyanzeko obubaka butuuse gye bulina okulaga bakama baffe bekikwatako ebirowoozo okubaganya ebirowoozo byonna kubiwulidde byonna byonna ebyogeddwa mu pulogulaamu eno si bya tivi eno naye bya muntu sekinoomu basebo ne banyabo likinga subscribe followinga bwe tunaamala ekyo tujja kuba tusobola okutuuka wonawe tulina okutuuka kulwa fk dramactors chairpersoni waakyo under fk promotions tubagamba nti mwebale mwebale butatukoowa amaanyi gammwe ge gatufudde kino nkakasa bwe munayongera otuwanirira ffe tetulina kyetuli bwe mubanga mmwe abalabe baffe abalungi babateekamu akasente n'obuladdatawo essimu yiyo gwogikyajinga basebo ne banyabo tusiima nnyo tusiimira ddala tweyama okuba wawaaka omulungi era oyo yennyini gwe mwetaaga fk promotions gwalina omukolo oyagala omuyimbi yenna ne bwoba oli palisa ne bwoba oli tororo ekitundu kyonna mwoli olaba tubalinyisa n'ennyonyi nga waliwo ababa bookinze so tugenda kukola omukolo gwobulungi tugenda kuletera omuyimbi gwoyagala tugenda kuorganizinga show mukyokuorganizinga shows sagala kumenya bayimbi naye mukimanyi nti fk ekyali ku ntiko tunoonya dda mu namba bbiri naye twalibanga tulimu emu bbiri nesatu tetunafunayo mulala ddaawo kitegeeza ki mukyo nti tukyekuumidde awo naye ngaamaanyi gaffe gali mumwe mwebale kutwesiga abayimbi abatuwadde emirimu mwebale nnyo mwebalire ddala abamaduuka abazibotiiki mwena mwena abatuwadde emirimu nga fk promotions tweyanziza tweyanzeege subscribe sharinga following atotulikinge genda mu komenti tutereyo omuntu gwoyagala okumanya yajja atya okutuuka awowaali amanya ansigadde nse nanyonyorest kulwa fk dramactors i sinow